Asli bahar istemem bir bir olmasam Güzel seyrin leyler emer girmasam ne aman Gani ah, dağlar, gani dağlar Hal bular, karsız bulmaz Yiğit başı esen bulsam Mal bular, malsız bulmaz aman ha

Sivaya Thank you. insanlara işte yatıldı Nevruz kumdan ayrılmadı Ne kumundan ayrılmadı Ay ayrılmadı Çalan müzik kini Sulayman Süleyman Kasım'dan ayrılmadı Süleyman Kasım'dan ayrılmadı Zambur eserine tuti şekerden Bülbül Gülistan'dan ayrılmadım Bülbül Gülistan'dan I'm Madinah. Can boyuna da yaqdan oyin boshing qo'y oyog'iga asiringman yorimman ha yansın desen kaşında saadet But Sarawi. Tağam gamzasun Nergisi cadı bile oynar Tağam gamzasun Nergisi cadı bile oynar ister ekşinin söhbeti نتشكي مايل مماطم لا بيشادي يدير ölümden ölümdene hem necatımga bu dem vav süleymen altını isas batımga Niteyi hüriyip peribemez ya hayatımga Ayağını zer çeşmeyle Nihaniyeyin در اصلی شام Danny! Biri